Ah, agora deu. Agora deu. Aí. Aí cai pra lá pra frente? Visão, cuzão da porra. Tomar seu cu, vai. Tomar meu cu, deixa seu porra. Essa violência toda não, rapaz. Só porque você tá gravando essa, essa violência toda aí? Quer mostrar que você é bom pro cortador de cana, rapaz? Ô, oh, carne bruta! Ô Birim, só porque tá gravando aqui, ele tá batendo colocado agora pra mostrar que ele é bom de podão. Ele tá, tá morrendo de borrado. Tá, tá morrendo de borrada e tá batendo pra você fazer graça pra levar pra Bahia a, a, filmagem aqui. Aqui é o pessoal grupo mesmo.